ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Хочу все знать. Хочешь больше знать? Изучай английский. Кто хочет знать больше информации, необходимо уметь общаться и разговаривать на другом языке. Кто владеет всей информацией, тот владеет всем миром. Добрый день, меня зовут Пит Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале The English. Темой сегодняшнего урока номер 11 является общение на английском в баре, ресторане кафе или пабе. Согласитесь, когда мы находимся за рубежом, нам приходится где-то питаться. И здесь, э, в этой теме, на этом уроке, вы найдете необходимый запас необходимых слов, словочитаний и фраз, которые вам пригодятся. Э, в этом формате мы сразу перейдем к делу ресторан, рестронт, рестронт, ресторан, рестронт, бар, ба, ба. Американцы всегда выговаривают и р. Ничего страшного, если скажете бар, бар, паб, паб. Так и будет. Паб. ничего не, не меняется. Следующий пример. Чайная. Тирум. Тирум. Слово чай. Тирум. Может и по-другому быть. Э, Тиешоп. Тиешоп. Ну, в Америке может быть тиестор. стор. Стор и так может быть. Ну, чайно достаточно сказать. Ты рум. Закусочная. Снэкба. Снэкба. Завтрак. <clears throat> Breakfast. Breakfast. Обед. Дина. Дина. Ужин. Сапе сапе, меню, меню, меню, вино, wine. Можно чуть э, на У маленько. Wine, wine, wine. Напиты, напитки. Drinks, drinks. Пряность, пряности. Spices. Spices. Чуть не spice. Spices. Поработаем еще с некоторыми словами, которые будут встречаться у нас или в ресторане, или в баре, или в закусочной. Итак, счет, счет, бил, бил, официант, waiter, waiter, waiter, окончание иа, waiter, тарелка, a plate, a plate, a plate, чашка, a cup, a cup, a cup, ложка, a spoon, a spoon, a spoon, вилка, a fork, a fork, a fork, нож, нож, a knife, a knife, не knife, а a knife, бокал, a glass, a glass, и стакан может быть, a glass, Эглес. И стекло, может, и очки могут быть. Эглес. Глес. Салфетка. A napkin. A napkin. A napkin. Соль. Salt. Salt. Salt. Сахар. Sugar. Sugar. Sugar. перец, пепе, пепе, пепе, горчица, горчица, места, месте, мастед, мастед, горчица, мастед, пепельница, эштрей, эштрей, эштрей салат, салат, салат, салат. Продолжаем дальше, дорогие друзья. Закуска. Эпитайзе. Эпитайзе. Закуска. Селедка. Селедка. Херинг. Херинг. Херинг. Селедка. Херинг. Икра. Икра. кевия, кевия, Ударение на Э. кевия. Идем дальше. Колбаса. Сосидж. Ударение на О. Сосидж. Колбаса. Сосидж. Вино. Э, э, портфель. Под. Под. Под. Идем дальше. Шампанское. Шампейн. Шампейн. Шампейн. Ударение на «э». На второе «э». Шампейн. Коньяк коньяк, коньяк, ударение на о, ко, конь, а потом эк идет, коньяк, коньяк, коньяк, коньяк, коньяк, сложное слово, сок, juice, juice, хлеб, bread, bread, кончик языка к небу кверху туда к зубам. Bread, bread, первое блюдо. The first course, the first course. Ударение на ё. First, first, course, the first course, the first course. Протяженность и first и course. Суп ошибки не сделаете. Говорите то же, то же самое. Суп, только тяните у. Суп, значит. Суп. Суп. Суп. И все отлично будет. Второе блюдо. Второе блюдо. The main course. The main course. The main course. Второе блюдо. The main course. Еще работаем э, с некоторыми словами, которые нам пригодятся. И запомнятся они у нас хорошо и на всю жизнь, я уверен в этом. Потому что, так как мы повторяем, это, это все запомнится навсегда. Итак, мясо. Мид. Мид. продолжительное Мид. В середине после и. Мид. Говядина. Говядина. Так же самое, как и мид будет отвечать. биф биф beef. То есть в середине слова двоеточие. Тянем с протяженностью. биф Свинина. Пок. Пок. Пок. Баранина. Лэмб. Лэмб. Лэмб. Баранина. Отбивная. Чок чоп. Чоп это вот такой деревянный из дерева сделан такой клинышек, который забивается в бочку. Его забивает и говорят, говорят чоп. И от слова, что забивать, отбивная происхождение. Отбивная чоп. Чоп. Курица. Чикен. Чикен. Курица. Чикен. Чикен. Рыба. Фиш рыба fish fish речная рыба. Ну, тоже будет fish только связано с водой. Итак, речная рыба. Fresh water fish. Получается fresh, свежая, water, водяная рыба. Fresh water fish. Речная рыба. Fresh water. Fresh water fish. Яйца. Eggs. Яйца. Eggs. Морепродукты. Морепродукты. Sea food. Sea food от слова море, Sea food еда. Sea food морепродукты. Национальное блюдо. Local dish. Local dish – национальное и локальное. Local dish. Картофель. Potatoes. Картофель. Potatoes. Potatoes. Рис. Rice rice, rice, овощи, vegetables, vegetables, овощи, vegetables, vegetables. Даже слово стол там есть, table, vegetables, овощи, огурцы, cucumber, огурцы, cucumber, cucumber, cucumber. Некоторые произносят cucumber cucumber, cucumber, ну как произнесете. And tomatoes, это помидоры, тома, томаты. Tomatoes, tomatoes, некоторые тоже произносят tomatoes. Ну можно tomatoes, tomatoes, tomatoes, cucumber and tomatoes, tomatoes. Продолжаем работать над э, дополнительными словами. Десерт. Дезерт. Дезерт. Дезерт. Протяженно Э. Дезерт. Дезерт. Пирожные. Пирожные. Кейк. Кейк. Кейк. Конфеты. Можете повторять sweets, sweets, sweets, варенье, jam, jam, варенье, jam. фрукты, fruits, fruits, fruits, мороженое, Ice cream. Ice cream. Буквально ice – лед, cream, крем. Мороженое. Ice cream. Два слова. Ice cream. Мороженое. Ice cream. Горячий. Hot. Hot. Hot горячий, холодный, cold, cold, cold, свежий, fresh, fresh, fresh. У нас встречалось в прежнем формате на, на том листе, который мы прошли, тоже свежий. Речная рыба, fresh water fish свежая водяная рыба. Так, свежий фреш, фреш, вареный, boiled, boiled, boiled, boiled, вареный. Ну и кипятить тоже boil, boil. Жареный, fried, fried, fried, жареный. Fried, напомнили. Копченый от слова курить. Smoked, smoked, smoked, smoked. В конце вместо «ды» выговариваете, так произносят «т». Smoked, smoked, хотя пишется smoked, smoked. Соленый, salted, salted, соленый salted, salted, соленый, salted, острый, spicy, spicy, ударение на А, spicy, spicy, без соли, без соли, no salt, no salt, no salt, ударение на О и протягиваем. солт солт no salt, без соли. Поработаем, дорогие друзья, над фразами, которые нам придется задавать. Итак, когда мы обратились куда-то, где можно покушать, мы э, можем сказать следующее в наборе предложений. Мне нужен столик на одного или на двух, или на трех человек, или на десять, не имеет значения. Как сказать? Мне нужен столик. Или я хочу. Если я хочу, I want. А если нужен, можно и так. I need a table for one person. Я нуждаюсь в столике для одного человека. I need A table for для one одного, two двоих, three трех, person person. I need a table for one, two, three person. Сколько хотите, столько и заказывайте. Все зависит от денег. Следующее предложение. Дайте мне меню, пожалуйста. Дайте мне меню, пожалуйста. Give me please. Give me please a menu. Give me please a menu. Give me please a menu. Очень легко запоминается. У вас есть, это буквально do you have? У вас есть меню на русском языке? Do you have a menu in Russian? Do you have a menu in Russian? Молодь и кратко говорит, do you have a menu in Russian? Do you have a menu in Russian? У вас есть меню на русском языке? Вообще у меня это I have, это у тебя это you have. Понимаете, да? То есть это, это буквально так переводится. У вас это значит э, you have. Ну, если вопросительное, do you have. Хотя можно и вопросительное с have делать, но мы для простоты do you have a menu in Russian? Еще предложение. Как вы думаете, что лучше всего взять на обед? How do you think? How do you think? Как вы думаете? How do you think? Think – думать. Благодарить – thank. Очень похоже, не путайте. How do you think? Как вы думаете? Как вы считаете, сын? Как вы полагаете? How do you think? What is it better for dinner? Что есть лучше для обеда? it, it better лучше for dinner для обеда. What is it better for dinner? Что есть лучше для обеда? Можно и по-другому. Значит, oh, what do you recommend for dinner? Или что вы порекомендуете для обеда? Or – это или. What do you recommend for dinner? Что вы порекомендуете для обеда? Я хочу еще заказать. И такие э, слова мы, встреч... мы можем задать. Я хочу заказать. Можно и так. I want else to order. I want, я хочу еще else to order. To order заказать. I want else to order. И пошло, что вы хотите заказать. Там курицу, чикен там, или мясо, мид, там, или салат, селт, или кружку чая, cup of tea так далее. Можно по-другому. I would like to order. Я бы хотел заказать. Или кратко I'd. I'd это I would. I would like я бы хотел. To order заказать. I would like to order. Или I'd like to order. Я бы хотел сокращенно. I'd like я бы хотел. Запомнить это надо слово читание такое. I'd like или I would like. Я бы хотел. To order заказать to write писать, to read читать и так далее. I'd like to order, я хотел бы заказать. И что хотите. Скажите, пожалуйста, tell me please, или say me please, tell me please. Скажите, пожалуйста, tell me please, где здесь туалет? Where is here the toilet? Где здесь туалет? Where is here the toilet? Where is Е есть, хе здесь. Це тойлит, тойлит, туалет. Дайте счет, пожалуйста. Give me the bill, please. Дайте счет мне. Give me the bill. Give me the bill. Bill счет. Give me. Дайте мне. Give me the bill. Счет, please. Итак, дайте счет, пожалуйста. Give me the bill, please. Спасибо. Сенг. Не, не путайте синг и сенг. Вот видите, здесь сенг. Сенг. Это спасибо вам. А вот здесь синг. Синг. Это думать. Как вы думаете, вот мы проходили, как вы думаете, how do you think, как вы это считаете, как вы полагаете. А здесь thank, спасибо вам. Thank you, the food, was very good. Спасибо, все было очень вкусно. Прошедшее время. Итак, thank you, спасибо вам. The food, еда, was, была, very, очень, good, хорошая, вкусная, можно так сказать. Thank you, the food was very good. Thank you, the food was very good. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению и, как всегда, на накратко повторим пройденный материал. Итак, ресторан, ресторан, ресторан, паб, так и будет, паб, закусочная, снэк-бар, снэк-бар, чайная, чайная, ти шоп, ти шоп, бар, ба завтрак breakfast breakfast обед dinner dinner или lunch lunch ужин supper supper меню меню меню счет bill bill официант waiter официант waiter waiter бокал, эглес, эглес, стакан тоже эглес, салфетка, and napkin, and napkin, соль, солт, солт, сахар, шуге, шуге, перец, пепе, пепе, пепе, горчица, мастея, мастея, пепельница, Эштрей, эштрей, салат, селед, селед, закуска, эпитайз, эпитайзе, эпитайзе, селедка, херинг, херинг, икра, кевиа, кевиа, колбаса, колбаса, сосидж, колбаса, сосидж, Sausage, вино, wine, wine, портвейн, пот, пот, сок, juice, juice, минеральная вода, mineral water, mineral water, хлеб, bread, суп, суп, суп. Первое блюдо. The first course. The first course. Второе блюдо. The main course. The main course. Мясо. Meat. Meat. Говядина. Beef. Beef. Свинина. Свинина. Pork. Pork. Баранина. Lamb. Lamb. Lamb. Отбивная. Chop. Chop. Курица. Chicken. Chicken. Рыба. Fish. Fish. Речная рыба. Флэш Waterfish. Флэш Waterfish. Яйца. Eggs. Морепродукты. Sea Food. Sea Food. Некоторые словочитания кратко. Мне нужен столик. A table for one. A table for one. A, I need, может быть, в начале. Или I want. I want a table for one на одного человека. I need a table for one. Дайте меню, пожалуйста. Give me, please, menu. Give me, please, menu. У вас есть меню на русском? Do you have menu in Russian? Do you have menu in Russian? Что лучше взять на обед? What do you recommend for dinner? What do you recommend for dinner? Я хочу еще заказать I would like to order. I would like to order. Где здесь туалет? Where is the toilet? Where is the toilet? Счет, пожалуйста. The bill, please. The bill, please. Спасибо, все было очень вкусно. Thank you. The meal was very good. Или еда была. The food was very good. Ну, еще кратко, что может быть. Тарелка, a plate. Чашка, a cup или кружка, a cup. Ложка, a spoon. Вилка, a fork. Нож, a knife. A knife. Э, национальное блюдо. Local dish. Local dish. Картофель, potatoes, рис, rice, овощи, vegetables, огурцы, cucumbers, cucumbers, помидоры, tomatoes, tomatoes. Ну, кофе, кофе, пиво, пирожные, кейк, конфеты, суи, варенье, джем, фрукты, фрукс, мороженое, ice cream, ice cream, горячий hot, холодный cold, свежий fresh, вареный boiled, boiled жарный, fried, fried копченый, smoked, соленый salted, salted, острый, spicy, spicy, без соли, no salt, no salt, сладкий, sweet, sweet. Вот и все. Э, дорогие друзья, на этом э, <clears throat> наш урок закончил. С вами был канал The English и я, Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал, кликайте и я думаю, что следующие занятия будут не менее интересными. So long, пока!